Сейчас я почувствую себя в роли маленького ребенка, э, детеныша, который только вот начинает учиться ходить и будет залазить на стульчик по высокий, такой, высокий стульчик.